orixá, obé, obé, obé, obé, orixá, obé, orixá, obé, bé. Deus lhe deu a luz outra vez. Depois com chifres de touro. É o bebê cantor. Eu sou divino. Vim pra atuar meus rituais e pra nascer. Né? e pra Oh, oh. a cabeça com uma grinalda de cobra. Daí que as menades que amamentam as feras usam cobras nos cabelos são cobras nos cabelos. Zeus lhe deu a luz outra vez. Bebê com chifres de touro. Aí o bebê falou, eu sou divino, vim aqui meus rituais. E pra. Vamos junto. Nascer. Vamos chorar. o de Nascimento. Yeah!